Oke, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas broadcast. Oke, teman-teman mungkin tidak asing lagi dengar kata broadcast. Mungkin di BBM sudah sering menggunakannya. Oke, kali ini kita akan terapkan di aplikasi WhatsApp. Ya, kita klik, kita kembali ke menu awal. Langsung aja titik kanan ada tiga titik paling ujung kanan kita klik tadi ada buat grup baru kali ini adalah kita buat siaran baru atau new broadcast di sini kita pilih kontak yang akan kita kirimkan nanti dan ini jumlah maksimalnya adalah 256 orang langsung checklist oke okay. Oke. Okay. Ya. Ini sudah jadi. Kita tinggal ketik pesannya. Oke. Okay. Setelah itu kita send. bedanya grup sama siaran baru ini adalah uh, mengirim pesannya adalah kalau di grup pesan akan terkirim di grup tapi kalau siaran baru ini dia akan terkirim otomatis ke kontaknya langsung atau private chat atau chat pribadi cuman hati-hati teman-teman jualan online sering menggunakan ini efeknya adalah nomor kontak kita bisa diblok jadi percuma aja kalau misalnya sering nge-share-share hal-hal yang nggak penting oke kita kembali lagi ini bisa kita tambah ya ini masih dua kita klik tengahnya ya edit menerima kita bisa tambah lagi atau menghapus kalau menghapus kita klik tanda silang yang di atasnya atau kalau mau ingin nambah lagi kita tinggal klik kontak-kontak yang ada di grup kita langsung checklist oke sudah bertambah 7 penerima oke itu aja dulu mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan fitur selanjutnya